Mbote mbote balingo balalingo na biso kuki tokutana na bino rendez-vous na biso ya chaque semaine avec mon frère Kashisha à partir de Allemagne bon message déjà na rendez-vous na biso oyo tomemelaka bino thème à chaque fois tokutanaka ezali rendez-vous à tous les mercredis mais comme tosi toyebisa bino bon mwa bakokoso ya technique esalaka ntango mosusu eleka jeudi mais en tout cas toza komeka en tout cas tozala vraiment euh, dans la régulière eh, comme ndenge ezalaka To pesaka bino message comme to annoncaki bino. Tokutana encore lelo oyo na mon frère Kashisha. Bonne d'abord frère Kashisha. Mbote frère Alimia, mbote bandeko balandi oyo besani kolanda biso chaque semaine. Ndenge frère alobi tozo répéter yango vraiment. Mercredi eza prévu ezala bongo soki mercredi raté jeudi nzambe aosala biso grâce tozo continuer tokomi lelo je pense oyo ezali 41e émission donc euh, ah, 40e euh, overifie vena voilà, voilà, voilà. donc euh, voilà. vraiment tozocontinue nango je pense que hmm. tendance ya biso bien tozocontinue voilà. koajoute bato na kati ya makambo hmm. tozosala et puis surtout tomona bafruit nango soko ebandi et ko mm. comment on a vraiment na aux en moins deux communiquer peut-être avant tout banda ceux qui frère euh, oui. a fongoli intro pour tout ça la moi communiquer avant que na continuer merci frère mm. merci bandeko mm. D'accord, mais napesa quand même moi thème ya émission comme ça pesa communiquer avant de développer yango. Alors, thème émission na biso lelo ezali comment éduquer les enfants. Ndenge tokoki ko éduquer bana na biso pour na contexte oyo toza nango surtout na temps oyo ya bandroid ezali vraiment évident te yango ezali thème oyo toko développer encore lelo parce que problème oyo éducation ya bana na biso ezali problème moko assez crucial Boyebi, surtout awa na kati ya poto, ba familles ebele bazali confronter na problème wana ya education ya bana. Eh bien, tomeka pe ko developper na kati ya emission na biso ndenge nini tokoki kokolisa bana na biso, ko eduquer bana na biso. Yango wana en tout cas ezali thème ya emission na biso ya lelo oyo ezali ko concerner ba parents nionso, e concerner biso nionso. Je crois que Je pense que émission wana pe suscitaki makambo ebele, c'est-à-dire euh, pas trop de polémique puisque ezalaki ezalaki tellement clair que bandeko ba comprenaki. Merci pona oyo ba oyo ba ba comprendre surtout ba comprendre pe que non il faut koyeba pe loba Nzambe mais mingi mingi faut kangama na na, na Nzambe c'est-à-dire na na Saint-Esprit ko vivre na kata sanctification pona ozala réellement agréable na miso ya Nzambe. Alors à partir ya nini ya émission wana Il y a un frère, euh, na autant prénom na frère Guy à partir à Toronto. Alors ce qui m'a touché c'est ça, pourquoi plus que normalement batu ba benga benga tant que bengi pona yemoko to bengi pona mwana ye to bengi pona mwasi na ye to mobali na ye et tous a besoin na ça ce qu'on appelle tous a besoin ya batu euh, biso toyaka na mosala oyo puisque nzambe moto atinda biso nzambe atie biso ya cœur tosala projet moko ya monene par rapport ya likambo oyo bato bakobenga biso to bakokomela biso nde tokoyebisa bango et tozala na besoin na bato soki boza na besoin kota na projet to tosala bokotuna nga projet nini nakoyebisa bino vraiment kaka na, na telefone nde tokoyeba kopartage ko na bino boyeba eloni te tosala mpo na mosala ya nzambe e wana ezalaki première euh, donc annonce deuxième annonce mpe ya suka ezali en fait biso toza na, na chaîne na biso apart nde tolekaka pa frère alimia toza na chaîne na biso les avertis euh, au fait na chaîne na les avertis bato bayaka mpe souvent euh, donc euh, Euh, depuis tout ça, na frère Alim, il y a émission, oh, tout ça, na frère Alim, il est capé, kuna, eh ben, en parallèle. Alors, et ça, que, na mona mikolo on dirait ba biso siko chaîne na biso les avertis ezaka ezaka monétiser te au fait ezaka monétiser te to tchaka bongo to tchanga off to kanga monétisation euh, c'est pas que non na lobby bande comme ça la monétisation c'est pas un problème na lui pona ngai et c'était comme ça mais na mona mikolo on dirait YouTube Aosa makambu na ndenge na ye, ça dit bien que monétisation ezali na off, omona soki ya moko tie vidéo boye espèce pub donc publicité. Mais est-ce que nga na loba ngomna officiellement que ezali je ne sais pas soki ba euh, donc euh, ba, ba ba code ya YouTube et ça la que soki ba moni peut-être chaîne ba ba otala ngo peut-être que moi mingi ye moko aza ko luka soki azo tia ba ba ba, ba pu, pu, publicité biso na kata les avertis monetisation ezalaka te bato bakomona so bamoni peuple omoni publicité na kati ya émission moko quelconque na kati ya les avertis biso eza kaka mpona donc plateforme ya message boye alors je vous demanderai so omoni ke par exemple otali video moko oyo totie na kati ya les avertis batie publicité liboso to na nsima nango bokomela biso peut-être video nini comme ça youtube asengi biso par rapport ya yango ayeba kotala soki moya ezali astope yango puisque biso tolingi kosala monétisation te na kati ya chaîne na biso c'était là de donc les deux communiqué nazalaki nango mpona kopesa na bandeko frère ali voilà je crois que le message eleki euh, na ndenge ya kitoko makasi merci frère mpona communiqué mibale alors to kota quand même na émission na biso mais je crois que comme neza laka avant to développer je crois que to pesa déjà thème de to parler sur l'éducation ya bana comment ko éduquer bana na biso avant to kota kata thème frère to tika émission na boko ya Nzambe soki frère ko sala moi prière comme d'habitude avant to développer na kata émission na biso frère Gloire à Dieu to ko bonde na komba Yeshua papa to pesi yo merci pona ndingo batele biso depuis tongo Mingi balamukaki bamoni pokwa lelo te mais yo osalaki biso grace tokomi ti na tango oyo pe toali koloba toali kopema seigneur yawe tokumisi yo topamboli yo tonetoli yo na kati ya bomoi na biso po yo ozali nzambe pe mokeli na biso tobengaka yo nkolo po yo nde mokolo nzoto na biso yango tobonzeli nzoto yango epa na yo ndenge olobi na kati ya mokanda na yo ke comme un sacrifice vivant tolingi nzambe na tango oyo toloba na kombo na yo tolingi yo o accompagne biso mokonzi toloba na makanisi na biso te Emission oyo tosala lelo seigneur yo kamba biso na esprit na yo afin que nionso toko loba epesa reellement un plus na kati ya bomoi ya moko na biso seigneur pe moko oko landa biso papa na tiki technique na tiki ba question na ba reponse na maboko na yo yo moko lobela biso par l'esprit afin que nionso toko sala epesa nde yo lokumu soki tozui resultat na suka nde toko zanga te ko kumisa yo papa comme d'habitude topesi reellement nzela yo moko lobela biso Na kombo na Yeshua amen. Amen merci mon frère Kashija pona prière tozokota mpona développement ya émission na biso ya lelo thème na biso oyo tokolobela lelo ezali sur l'éducation comment éduquer bana na biso ndenge tokoki koéduquer bana na biso alors fait kajica avant peut-être akodéveloppe ngai tositue bato baza kolanda biso ntango tokoparle sur l'éducation ya bana Tozali komitia wapi? Na poto, na Congo ou bien vraiment na monde entier? Parce que je crois que ba contextes eza ndenge moko te et puis ba realites socio-economiques eza pe ndenge moko te. Tomekaka pe d'abord ko determiner toza wapi na place ya education tozo loba education ya bana. Comment eduquer les enfants? Une très bonne question. Au fait, education universelle d'abord. Partout place mutu azali. Oui. Puisque nde nalobaka mutu akolanda biso lelo Ata aza na na kasongo lunda ata aza na na c'est pas na katakokombe hmm. soki azolanda biso c'est que akose akose retrouver je vais dire na makambo nyonso tokoloba c'est à dire aza na possibilité n'est-ce pas ya ko eh, ya kokota na kati ya monde ya hmm. technologie yango nalobi que ezali presque okay. Euh, mpo na monde entier mais comme biso toza na kati ya hmm. europe tokose base mpe mingi par rapport ya europe mpo euh, ezala claire na niveau wana voilà. Ezali reussite est ce que ezali echec peut etre mwa constat muke avant to developper nayebi te soki o comprendre question na nga mpo na yo est ce que o reussir en tout cas actuellement ya ko eduquer bana na biso en general. Voilà, uh, au fait en general eza pasi soki en general ezalaki mm. positif tonga toloba yango peut être voilà. so toloba yango eza vraiment okay. eza vraiment donc catastrophique tellement que euh, par l'esprit de Dieu tokoluka mm. totala toloba et puis topesa ba, ba remède mpe Euh, puisque je sais que c'est mm. un, euh, un terme aussi très euh, euh, euh capital pour la pour la tango ya lelo mm. pour la mikolo lelo pour la génération oyo surtout et ce qui euh, tozwaki mm. ida kosala terme oyo ezalaki par rapport ya terme oyo tosalaki semaine passé babalanda biso tolobaki euh, honore ton père et mm. ta mère topesaki yango mpe ezali elekaki mpe par frère aline akoki epa na biso awa alors ezalaki koloba ke tolobaki soki tolobi yango peut-être tokopasse aussi Voilà. Education ezali catastrophique, c'est pourquoi tozo lobela temo na ngeka mito mika pe ko se situer comme ça bato balanda pena biso malamu na kati émission na biso lelo éducation ya bana comment ko éduquer bana na biso ndenge frère lobi ekozala vraiment éducation moko na partout c'est-à-dire que place nyonso bana bazali na monde entier to bazali concerné na oyo toza koloba lelo alors frère Kachicha Education soki tolobi bon education ezali eza na ba niveau ebele toza d'abord education na ndaku toza na education na niveau donc ya classe hein, et puis education également ya ya, ya société c'est à dire que je crois que parfois euh, ezala un peu moins comment dire compliqué na niveau wana mais lelo awa tozo parler sur l'éducation dans un cercle familial ou alors komeka mpe kopesa ba parents ba elements comment est-ce qu'ils peuvent encadrer bana na bango meme en dehors n'est-ce pas ya ndako. Voilà donc dejà euh, tant voilà. to ba éducation euh, to tangi ba parents mm. donc euh, to allez mm. sous-entendre que eza d'abord éducation na niveau famille d'abord puisque de, de, hmm. donc début to base ezalaka nde famille ntango tokolonga na hmm. famille pita mpe tokopesa tocontinue mwa ba, eh, ba donc bapoint oyo eh, place mwana akoki kozwa hmm. mpe deuxième eh, donc éducation epuis tokopesa baexemple mpe ebele je pense que eza mingimingi d'abord to tozala na éducation éducation de base à partir ya famille na ndako place mwana avandaka tant to baparent epuis eloko eza bien eza que Ba emission ya boye na boyi te mudius muniocho akoki pe kosala na yango mais eza mingi mingi mutu aza pe na bana po soki oza na bana te emission ya boye eza mua pasi pona kosala yango puisque tu n'auras pas eza lokola neti ozo lokola sango azo balisa ozomona azo balisa ye moko abala te eza mua pasi apesa conseil. Mutu wana pede na formation egalement ya ya education ya bana pe aussi apporter quelque chose aussi sans kala na bana. 1000 hommes ou bien 1000 mm. 1000 euh, ceux qui 1000 enfants 1000 têtes. Eh. Ok. Bato bato bato basalaka ba basalaka ba calcul comment éduquer na ndenge ya kosala ba nini ba statistiques tout ça frère. Ba esimba yango mm. te. Mpo ani puisque ezali que chaque mwana akozwa éducation selon chaleur boopesa ye déjà. Ozomona. yango eza important ko mama hmm. na papa bayeba mwana bango déjà ntango aza kokola aza hmm. mwana moke tomona mosu mwana moke na 2 ans 3 ans déjà mwana mwana oyo makambo makasi exemple ozomona mais sikoyo hmm. bato oyo bapesaka bana baéducation na ndenge ya classe soki ye moko aza na mwana te akopesa na ndenge ya mathématique c'est comme si Un mathematicien soki atangi classe na ndenge ya mathematique akotanga na cre mais tango ekoma makambo ba avion ekomaka bibende hein ça dire faut kokangisa ekomi ba formule ozomona ça dire obike totanga na classe théorie mm. na pratique eza eza eza eza donc différent ya ndenge moko te yango na obike non mm. na naza mm. kolongola aspect wana te que ya des gens qui sont professionnels mais ça reste euh, limité na sens que puisque En general echec tozo rater education ya bana en general a na poto surtout a na poto je crois que euh, ezali effectivement baaspect ebele ozosalaki to rate éducation toyebi te tokomeka mpe kolobela yango awa mwa moke parce que il faut kaka koyeba mabe esika ezali mpona kocorrige donc bamabe ezali ebele oyo eza kosalaki aujourd'hui awa to rate éducation donc ya bana na biso awa frère mais maintenant Comment tokoki ko eduquer nga na ko poser kaka question na milieu familial comment est-ce que ba parents bakoki ba eduquer bana na bango? Voilà donc dejà emission eza emission evangelique donc c'est à dire toza na oblige tozwa bible totanga et puis topesa ye ba experience oyo vécu oyo tomonaka oyo toyokaka oyo tozwaka oyo tomonaka na bato tout ça ekosangisa nde sike esala fusion nde ekosala ke na suka tozwa peut-être ba remède En fait, na Bible dejà to mona na Proverbe chapitre 22 verset 6 elobi que donc kolisa mwana bien ou bien bien lakisa mwana nzela ya kolanda po tanga kokola abunga te. C'est-à-dire dejà na kati ya Proverbe awa to mona que eza mingi mingi soki mutu Je parle d'abord de chretiens puisque faut to kabola ngo peza très important puisque il y a d'autres qui diront mais si vous parlez de chretiens mais moi moi moi je suis pas chretien tout ça on est comme on est comme makambo mosusu mais toko sala mais fort to lobela ba parents en général mais comme bisu bisu to ali ba disciples ya Yeshua tu as obligé to to tika na kati cadre d'abord donc euh, biblique mais tokomeka mpe kopesa baexemple mosusu mpe selon expérience moke oyo nzambe asali ke toyeba mpe tomona en fait proverbe chapitre 22 ezolakisa biso ake non Soki ozui muana par exemple abotami lelo dejà soki o confier muana na maboko ya nzambe c'est à dire osengi na nzambe dejà education c'est à dire muana oyo abotami tomona na ndaku bokozala peut etre na bana misatu chaque muana aza na caractère na ye chaque muana aza na ndenge na ye sikoyo tangu yo oboti muana par exemple ebongi muana wana dejà avant kutu akoma mutu puisque dejà na kati ya libumu na ba age na ba mua moko boye to ba semaine je veux dire ba mua na kati ya libumu bana bakomaka na mua tendance ya koyoka makambo eza libanda mais eza mpe na ba bourdonnement sikoyo elingi koloba nini que yo mama par exemple soki oza oza na mwana na kati ya libumu no dejà tu es capable n'est ce pas ya ko confier dejà mwana na kati na maboko ya Nzambe pourquoi puisque oyebi que mwana tango akoya na kati ya mokili tu donc avec ta foi que tu as tu sauras que non mwana oyo na confier na kati na maboko ya Nzambe tango abotami tu pries pour elle ou bien pour lui aussi enfin pour lui l'enfant et puis o continuer ko eduquer d'abord na nzela ya Nzambe tango akomi na age ya ko comprendre mais entre temps soki mwana aza muke esengaka education eko banda peut etre exemple à partir ba partir ba 2 ans 3 ans c'est à dire mwana à partir ba 2 ans 3 ans akomaka na mwa matidon na mwa mentalité c'est à dire ayebi eloko nini alingi ya bana mosusu omona mpe opesi hmm. donc biberon boye na age ya ba 1 ans ba 2 ans mona asiliki abwaki yango na ndenge ya kanda hmm. ozomona eza deja eza kolakisa ke ah mwana oyo eh, donc toza na besoin to éduquer comment mpo babiloko asala yango te puisque à force abandi kosala na age ya 1 an to 2 ans ekoluka ntango azokola eloko wana ekokola ekoma ebandaki donc bibron après ekoma libanga na bavoiture ya bato plus tard ozomona donc bref elingi kobake donc ntango yo oza mama to papa il faut oobserve mwana mwansko tozongi na ndenge ya ya professionnel c'est-à-dire hmm. batala basala batie bana ensemble bazali koobserve bana il faut papa to mama d'abord oobserve mwana oyeba mwana na yo aza ndenge nini avant ke obanda sikoyo kopesa ye éducation et puis eloko eza important ali ke tant so ba éducation awa na anglais éducation eza kaka euh, koeleve te mais éducation eza plus mpe koapprendre mwana donc koapprendre motu makambo Donc education ko apprendre mutu makambu c'est à dire bana bazala na ba age moko boye avant avant un ans mwana faut ko apprendre ye cerveau naye eyeba makambu par exemple tomonaka okozwa peut etre ozwi ba figure otie wana mwana ameka ko rassembler yango pourquoi puisque eza kokolisa cerveau ya mwana en sachant que comme cerveau ezali ezali muscle Yango nde moto eko recevoir makambo okopesa mwana plus tard. Ozo mona? Donc c'est à dire mwana tango aza dejà moke après avoir ko bonzela epa Nzambe, après avoir ko donc ko observer ye, ebongi sikoyo opesa mwana n'est ce pas ba exercices ya ba aptitudes po oyeba donc omona ndenge mwana azali ko evoluer et puis tango ozo solola na mwana ata aza mwana moke tu parles avec lui comme ozo loba na mutu. C'est pas que oloba eloko kaka kaka ti oloba neti langage ya ba ya ba bebe non soki osali bongo mwana ako retarder pe c'est à dire tu vois que awa sikoyo toza na ba ba ba breche ebele hein je sais pas na tindi wana parole peut être oza na question avant que na continuer Ouais. Bon, en fait, on okay, okay, vraiment là sur le plan technique, hein, na ndenge oza ko présenter parce que on lui là va jouer tout ça, le rassemblage, le déjà un, tout ça dans le contexte, il y a bateau déjà, bazana moi niveau moko un peu moins favor, favorable ça dit que bon peut-être na poto tout ça mais na niveau peut-être Afrique déjà na ba exemple opesi c'est un peu déjà compliqué et puis nayebi te ntango olobi mwana moke azobanda baji ya kobwaka biloko ya kosala boye fo koluka mais na façon wana surtout kaka exemple kaka wana mwana soki abandi bongo mwa agressivité ndenge eza komonana na ndenge ya na ndenge ya nini ya ya standard mutu agisaka na makambo amonaka na ndenge ya standard puisque babi ke na chaque euh, hmm. euh, règle ya toujours d'exception ozomona mais na ndenge ya standard hmm. donc mutu nyonso ezala mokolo ezala mwana moke donc euh, asalaka makambo oyo amonaka soki soki toyaki na mokili par exemple tomoni ke bato bakataka mandefu koto batiki koto Mona bato somo bango bango nango normal ba bando kata bongo mais comme eza bongo te bato balandi somo te bato basala sadi mwana ya moke akoki jamais ko copier eloko oyo amoni te sadi faut mona likambo po akoma bongo mais soki omoni ke mwana hmm. aza ko agir na ndenge moko boye bakanda tout ça mwana aza ko il faut mwana na à tout prix Kobondela po na ye puisque taps pe eza ba eza ba demon taps pe eza pe ba lien oyebi que oyebi que bana mike baza pe porte ya entre ya makambo ebele na monde ya ya ya donc puisque du fait dejà que nom Donc bato mosusu bakenda luka bana epai ya nganga omona mpe nganga mpe apesi mwana moko boye mpe mwana yango abotami aza très compliqué mona mwana yango mpe ntango mosusu mpe kisimbi ntango mosusu mpe mona mpe kizengi ntango mosusu mpe aza mayele mais aza soko très mobulu ozomona normalement tomona yango hmm. nayebi te soko oyokaka babiloko moko balobaka moto abotami mokuwa moko bake sukole soki wapi tu vois to wana eza ke eza baporte hmm. ya entrée mais toba soko na cadre ya normal mwana abotami ouais. na famille bon puisque eloko obali liboso par exemple nazongela moke kaka quelques secondes obali que mm, euh, mm. makambo napesi exemple que non par exemple bakolukela mwana euh, bajoue asakana na yango tout ça eza environnement mm. ya bato baza paisible tout ça bien non non non, non frère ata na afrique wana yoka nsi donc euh, babenga yango na français nini puzzle puzzle non puzzle ezaka papier bodesine bokatikati yango ti Bokati kati yango ça dit bato bazoka nga soki oza na possibilité ya kosomba puzzle ya magasin te mais ozwi kaka dessin omoni kaka okati kati yango na ndenge moko ke mwana ko rassembler yango asali dessin moi je pense que partout place moto azali akoki koluka kosukuluka ameka ko developper amona ko faire developper mwana na ye nakangi parenthèse wana donc ça dit kaka na ndako koloba ke soki mwana aza aza aza trop méchant bana bana muso mona mona aza kosaka na na baninga aza aza kobeta baninga puisque alingi azoloka muninga eza eza ba ba ba biloko mo normal te ekoza ba lien ekoza peut que azui papa to azui maman mais eza biloko mo normal te faut mutia na na ebandeli tango observer ngo ebongi obondela pona mwana pona pona ba chrétien Pona ba ba non chretiens ce que je n'encourage pas que oza non chretien na sengi yo ndeko ozolanda biso hmm. soki osambelaka te eh, oza oza oza lokola mutuka sans euh, donc euh, GPS au fait ozo kende kende ti omona pe essence esili na nzela donc sala effort soki oyebi Yesu te hmm. tango yango ndeko na ngai mais tozo bali ko na cadre que soki mutu par exemple na minute oyo oza na bana mais osambelaka te odima maman nzambe te Na bolingo biso to yango pona bana to to yebisi yo que o observe mwana yo. So moni que mwana oyo akomi bongo, ko me ko me met pas ba medecin nanu te. Zwa mwana oyo nanu observe nanu mwana yo, tala ye sikoyo est ce que asala yango pourquoi? Après soki ozwi reponse, oko luka pe aide na ba ndeko na kati ya cadre familial, cadre donc ya comment dirai je ya ya ba baninga oyo baza pe na bana, ba meka peut etre ko ko aider yo. Pourquoi pas kutu oko pe ko komela biso. Tafo toko yebisa yo pe ndenge oko sala donc bref mwana oyo aza bongo frère ezalaka mingi mingi soit ba demon ou bien mwana wana azali na ba lien moko oyo ezali na kati ya famille esali ke ekangi pe mwana donc ba kanda tout ça voilà. Hmm. Mais fait par rapport à parce que quand même pour je dois battre réagir un peu mingi na pour zoloba oyo parce que musu pe dans la situation ya ba parents aussi hein. Donc euh, agressivité à moi là dépend également est-ce que ba parents aussi papa na maman Bazala na climat moko apaise aussi na ndako ça aussi c'est aussi important ça peut influencer aussi education ya bana ndenge ozoloba na agressivite so baza mpe mwana papa babundaka na mama na babundaka mingi na ndako bakelele des histoires comme ça ça peut aussi créer une situation moko ya, ya, ya, ya violence epai ya mwana aussi je crois que na cadre tozolobela oyo ça dépend aussi ndenge baparent euh, bazali ko, ko vivre environnement na kata ya ndako bon epa minde ba plus hyperactivité donc ozoba bongo mwana on parle plus d'hyperactivité mais pourquoi biso ba africain tona toujours kotala démon parce que je crois que mitana yango koexplike d'abord biso nous on voit toujours soki mwana aza bongo ata soki ndoki to nini mais pa minde nde bakenda yango beaucoup plus ta soki bayebi mwana aza très hyperactif nde tolobaka c'est-à-dire que bango bamemaka na pourquoi biso tomemaka toujours ka esprit ya badémon Bon omoni ba ba mindele baza baza makasi na ko manier ba mots hein ba tiaka mot nionso na place nango omoni biso ba congolais par par exemple soki soki soki soki mutu alobi ke likambo wana o fonder yango et pourtant epa mundele ko fonder dejà likambo kutu ya bien ozo mona epa congolais mona ko fonder ekomi ya likambo ya lokuta ozo mona donc bref eza que ba yebi ndenge ba maniaka ba mots na bango omoni soki na lobi ke eza ba liens lien eza nini hmm. eza adn ete eza lien te eza mpe lien eza adn so osanga na biye eza bademon demon eza nini eza baesprit oyo tomonaka te oyo tomonaka te puiske omoni mindele problème eza ke bazalaka ntango oza deja na problème yo moko ondimaka nzambe aexistaka eza difficile ondima mpe ke bademon bademon donc baexistaka na sens wana mais na kati ya hmm. monde frère oyebi totiaka oyo mindele te, tolobaka mindele misusu puisque makambo oyo ya Nzambe kasi bango baya na yango te, bango bakoyeba te que diable aza wana, bayebi mais basalaka sikoyo neti semblant, ozomona puisque ata na kati ya ba ya ba ecoles ya ba elites na ba universites ya ba elites balakisa bana depuis baza bana mike ba biloko moko boye nde nini bakosala, nde nini bako banda ko Comment dire ko se comporter depuis age ya muke tomona yango meme na ba mboka neti ba mboka communiste neti ba Chine wana mona mwana muke mwana 5 ans ba pesa ba travaux moko boye manuel ya makasi makasi po ba kembisa mutu na ye c'est à dire muna mutu ayebi likambo akosala pona a atteindre but moko boye mais soki omoni ke mwana yo azali makambo eza normal te lokola bana nionso ndenge bazalaka biso sikoyo atant que ba chretien totala yango na donc na Na, na, donc, na deux mondes parallèles, monde physique, tolobi na ndenge ya, ya, ya, ya ba liens, ou bien tobenga yango ata ADN, c'est-à-dire makila, ndenge ezalaka, omona mutu so, biso famille na biso, euh, to, to, tozala makasi, exemple. Ou bien biso fa, famille na biso, tosala boye, c'est-à-dire, ba, ba, ba, baza na ba ADN wana ya papa, ya koko, eza na, na kati na bango, tobenga yango ba liens. Bien que, na monde spirituel, toko casser ba liens, c'est-à-dire que, oza na ba na makila ya famille wana mais nzambe asali yo grace okomi bien en soi yango na bi ke mpona euh, mwa expérience moke toza na ngo na, na kati ya milieu familial to milieu je vais dire même temps totambolaka tomonaka ke bana oyo bazalaka mingi mingi bongo ezalaka biloko mingi mingi ezalaka biloko moko spirituel c'est-à-dire so omoni mwana aza bongo hmm. yo papa osambelaka yo, yo mama osambelaka avant kende koluka aide libanda prier mpo na mwana wana donc nzambe akosala au fait c'est ça Mon frère, mais to mega un peu ko bon ngai nga to tous vraiment ba repères hein parce que ah ozoloba moi soka azali boy moi soka za boy mais quel est peut-être le comportement je crois tout que d'abord la base voilà quel est le comportement oyo tokoki koobserve mpa mwana tokoki loba ke comportement ezali normal mpona mwana ya age wana parce que c'est ça aussi le problème ya kotrouve repère a oyo eza mwana aza na comportement normal nde tozosala sikoyo émission frère Yo olobi soki mwana azali ko bouger mingi soki aza ba ekozala ba lien mais sikoyo quel est peut etre le comportement oyo ba parents bazo mona biso oyo tozo loba lelo soki mwana aza na comportement oyo c'est un comportement normal il n'y a rien à faire c'est quel genre de comportement. Bon en fait omoni d'abord olobaki mwa po moko olobaki que bana misusu peut etre baza kozala bongo baza ba bayango ni donc euh, donc hyper euh, donc environnement hyper actif puisque na famille mm. na kati ya foyer donc papa maman baswanaka mingi mingi mm. tout ça et pour wana eza point mm. puisque mon émission oyo omoni ke totikaka mingi na bana mais eza émission ya baparent normalement oui, c'est important pata ba mm. ya parent mais totikaka mpo na bana puisque eza nde yango neti eza soubassement puisque parent okozala mm. parent te sa mwana au fait parent fotaka na mwana Donc, euh, yango tozo mm. pesa mingi pona toba mingi pona pona bana. Donc je je je, dis, je mm. disais que donc euh, soki mwana aza akola na kati ya ba environnement moko oyo ezali saine te ezali ezali sain te environnement moko ezali mm. makambo ya bien te kofinga kobeta tout ça bana na tomona na suka suka mwana mwana akobeba na ye mo ba exemple ebele alors alors ce que na ndenge ya cas normal c'est à dire que papa oza no bien mama mpe oza no bien Mais mwana soki oboti asa makambo moko boye eza normal te par exemple par exemple oye na ndako moko boye hmm. bana mo bamatamata na bakiti bamibwaka na mabele eza biloko moko normal te biso soko tomona yango neti normal puisque tomonaka yango mingi mais eza normal te na age pape age moko ya ba 3 ans mwana ako kosakana mais sikoyo kosakana oyo ezalaka ke mwana akomi kosakana komibwaka na se kosala boye na boye ekoma eloko moko anormal au fait c'est ça que je Sous aza entrain de dire puisque chaque fois frère omoni na kati na biso tozalaka na signalement moko boye toana ndeti mwa tobenga ngo nini donc euh, mwa signalement donc tobenga ngo ata bongo soki eloko eza normal te tomonaki hmm. hmm, eloko eza normal te c'est-à-dire c'est c'est difficile na hmm. na yebisa oke non mwana azalaka boye boye wana tokwei na kati ya piège ya bato batangaka professionnel Hein, ça dit baza na baliste na bango asalaka liste boye na boye non ça dit parent nyonso yango nabaki na ebandeli il faut bien Donc ko observer bana comment est ce que bana bali ko. Oui mais ko observer na nini c'est ça aussi les questions nga nazo loba yango wana o observer mwana po remarquer quoi epa mwana imagine ce que mwana a bougaka pe mingi te asakanaka nde pe mingi te il ya aussi bana mosusu ba bongo est ce on peut dire que mwana wana aza malamu Ça aussi ça pose aussi des ça pose aussi des questions eza bana mosusu kosakana sakana nde mpe mingi te azala mpe mwa timide azala tout ça est ce que ça on peut quand même dire aussi que cet enfant azokola malamu c'est un peu difficile aussi hein, frère bon nga nakolinga te frère alime totikala hmm. mingi na mwana oyo mwana mpo nga nayi toke mingi na ba na ba na ba te parce que tobandi wana parce que opose problème wana parce que ntango oparle sur mwana mobulu mwana aza kosote eza normal te toke nango soki nga mpe yango soki toki tosota nga mbala moko boye mais soki nabala mosusu bazala mobulu te et puis bosiko mwana so aza mobulu te ese tokolo baza malamu ou aza mabe bon ça c'est c'est pas toujours avancer la bimba nalobi koloba boye nalobi koloba boye nalobi nalobi boye nalobi que hmm. toute situation ozo sembler ndeti normal te d'abord nazonga likambo ya observation mais nalobi boye toute situation qui, qui, qui semble être anormale Mutu nionso oyo azali na bon sens ako comprendre que eloko eza normal te. Ba calme oyo eleki eza pe normal te. Mobulu oyo eleki eza pe normal te. Il faut ezala na kati kati. C'est comme la voiture frère. Yo opusaka voiture batia misusu ti na suka bakoma ata 280. Est ce que yo osi opusa yango ti na suka wana? Opusa yango te. Pourquoi? Puisque eza na place moko batiaka ba bi que non awa esuki awa. Po soki olekisi moteur ebeti. Sikoyo mutu nionso aza na bon sens tango ozo pusa yo ka son ya voiture na yo. Na sens que tango oza na mwana observation eza nini? C'est à dire oza ko observer mwana c'est à dire oza na ko tala mwana ndenge mwana aza azali c'est à dire exemple ovandi na kati ya salon mwana avandi na se wana aza ko sakana par exemple yo otala mwana te? C'est ça, ça l'observation. Mm. Otala mwana po yeba mm. euh, mwana no aza ndenge nini. Po yeba mwana yo makamuni ya osala. Oyeba mwana yo euh, est-ce que est-ce que aza ko s'intéresser na nini? C'est-à-dire il faut ko yeba mwana yo. On peut connaître son enfant que lorsqu'on l'observe, frère. Euh, c'est-à-dire c'est comme si oza kotala oza no oza kokengela ye ozomona okengela otala hmm. ovandi ovandi ma boye otala ozomona mwana osakana na ye akoti boye abi papa dona mwa sale yo tu wana oza koobserve pourquoi puiske mwana hmm. wana aza mwana moke akobima na kati ya ndako no ti ntango abotama ndefu to akomi mwana mwasi ya mokolo wana sikoyo abimi na ndako na yo mais na dobi siko yo nde eza responsabilité na yo oyeba mwana yo ndenge aza koagir mpo soki aza koagir na ndenge moko Trop brutal ndenge alobi il ya toujours le donc le juste milieu ezalaka frère ozomona obi ke soki mwana aza trop calme mingi c'est pas aussi normal il faut soki koyeba mais pourquoi mwana nga aza aza trop calme okoki ko approcher na age ya muke ata age ya muke koluka osakana na ye oyeba est ce que mwana c'est quoi tu vois un peu est ce que ya problème ya sante est ce que ya problème ya ya mental tu vois il faut koyeba yango frère eza très important parce que tangu tobotaka bana frère ezali bana batindaka biso te tobota bango puisque déjà bayaka nde nsima biso mo tolobaka tobota bana donc hmm. avant ya kokoma parent déjà yo ozolanda ngai ebongi oyeba ke être parent c'est un travail à temps plein temps plein siko soki sikoyo oza kozwa temps koyeba mwana o te wana sikoyo eza kutu avant kutu mwana abanda koloba fo oyeba nano koobserve ye ntango abanda koloba susu ekoma susu etape mosusu en fait nayebi te soki nazo raconte banini na yo baparticipation mosusu ouais to évolue parce que je crois que toza tokangami place yango minute ezokende mais c'était quand même important ya ko ya ko développer mais tout à l'heure olobaki awa ah, avant to totika ya bana ba deux ans olobaki faut kobondela bana nokaki elo moko wana nayebi te parce que opusana nango mosika te ke mwana soki azali soki koboye kokwea kwea soki azali soki nini il faut kobondela nayebi te Qu'est ce qui a faire pour que mwana akola na ndenge ya malamu? Parce que en dehors peut-être ya prière, parce que bon prière bon mwana ako comprendre nde prière te, mais wana eza kaka kosenga na mawa ya Nzambe pour que mwana a se conduire na ndenge moko ya normal, mais mpo na mwana ye moko quelle est peut-être methode okoki kosala ntango abandi koloba oyo okoki ko orienter mwana na yo akola na ndenge ya malamu? Voilà. Au fait, omoni mwana soki akomi koloba elingi koloba ke mwana akomi koluka ko communiquer, hein, ekomi na ntango ya dialogue. omoni euh, totiango na ndenge en général afrique europe eh, partout place moto azali soki mwana akomi na age ya koloba elingi koloba ke non mwana akomi mpe na age ya koyoka c'est-à-dire makambo koyebisa ye ne touche pas ça kosala boye te epuis yo mpe ntango mwana aza mpe koloba yo mpe oza koyoka ye c'est pourquoi tu verras même Euh, na ba famille eza très organisé omona ke mwana aza na age ya 5 ans mais soso bakutana na bana 5 ans mosusu omona mwana 5 ans moko ondi aleki bana 5 ans mosusu pourquoi puisque ntango abadaki koloba baparent na ye baprendre soin ya kokolisa mwana na langage na ye puisque langage ya moto soki ezokola comprehension ya moto mpe ekolaka na bandeli soki moto aza koloba bien tozali koreflechir bien ntango aza koloba seke Puisque le chose qu'il est en train de dire na kati ya bible balobi que non c'est de la bonance, bonance du cœur que la bouche parle mais so na, na, na ndenge ya science eza boye olie ezala na kati ya, ya, ya motema ezala mingi na kati ya mutu pourquoi puisque avant que munoko eloba fo mutu e, e, donc mutu e réfléchir donc mwana so aza ko, hmm. ko, ko, koloba bien ezala lingala ezala, ezala kiswahili ezala sepa kikongo ezala français so mwana aza koloba bien siko baparent boza na siko boza kokorrige mwana mpo alobaka bien Toloba yango dejà na kati ya emission mbala ebele na frère Ali Media. Donc religion ezali emanation ya batu. Batu basali religion. Oh biso toali ba ba kimbanguiste, biso toali ba ne sais pas ba musulmans, biso toali ba ba donc ba donc ba chretiens oyo tobengi donc christianisme tout ça. Mais sikoyo biso tolakisa nde bana nzela ya Yesu ya Nzambe. C'est-à-dire mwana ayebi que oui Kokosa eza eza mabe, koyiba eza mabe, ko boko bongo c'est à dire mwana na age ya muke te ayebi que non soki eloko eloko eza maman alobi likambo il faut na yoka po yo na kati ya na connaissance na yo en tant que parent tu sais que ce que tu es en train de dire eza na kati ya bible mais il t'as pas besoin ko ko repeter mwana ya muke ya 3 ans 4 ans oh non la la la bible dit non non c'est à dire yo papa to maman Oza na connaissance wana mais ozo ko transmettre yango epa mwana. C'est ainsi que omona meme na Deuteronome chapitre 11 verset 19 Bible ezoba que non vous les enseignerez hein ba ba donc mibeko Nzambe apesa to ba loi et bazo ba na Deuteronome que vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te tu te leveras Deuteronome chapitre 11 verset 19 wana eza pona bana Israël c'est à dire makambo oyo Nzambe aza koyebisa bango bango sikoyo na kati ya ndaku bali koyebisa bana yango omonaka meme na kati ya ba ba ba juif to ba ba arabe bazala na nini moko education moko fam donc familiale pourquoi puisque ils causent avec leurs enfants ozomona c'est à dire soki mwana akomi koloba moi ce que je pense eza que Il faut mutu azwa temps ayoka mwana, aloba na mwana, a corriger mwana, aloba mwana pe alobi ye pe ayoki. C'est à dire tango ozo swana na mwana oyo ata aza muke, komitia te ke ndeti ke oloba oloba langue na ye. Luka ke makambo mwana azo loba yo o corrigeaka ye na langue na biso normal. Je pense que nayebi te soki question na yo ezalaki na genre wana frère na ngai. c'est un peu na, na, na, na, na sens wana donc euh, voilà ça dit que mwana il faut corriger na maloba po aprononcer un peu bien ce que vous voulez dire ba prononciation très chose important, très important très important hmm, na langue oyo aza kolobela wana sûr bien sûr que oui langue nyonso kolobela parce que eh, tokotya langue nini mpo toza partout éparpillé na monde na langue nyonso frère mm -hmm. Mais bon, parce que frère, bon, on est passé que toujours dans l'environnement familial. Bon, surtout comme il y a un ade toza na poto parce que faut kani tolobela mpe bamii na poto awa parce que nde ozoba mwana bana déjà babandaka déjà ba deux ans et demi bakomi kokende na bacrèche tout ça bon kuna mpe bon eza aussi d'éducation baza kozwa kuna et puis na ndako également éducation également ya parent bon nyonso wana comment ce que Papa akoki ko concilier bo ba parents bango ba concilier nionso wana parce que ce n'est pas aussi evident place aza ko kende kuna na creche na a na ndaku eko zala peut etre ndenge moko te na ndenge bino bozo linga bo memela ye na ndenge kuna bako memela ye pe na creche place azali ko kutana peut etre na bana mosusu egalement ça ça cree aussi une autre education comment est ce que ko concilier nionso wana a tozo bala contexte ya poto d'abord parce que toza na poto. Sikoyo frère place azo sikoyo place makambo ebandi awa yango wana. C'est à dire oui, oui. Um, separation wana entre oui. mwana na ndaku na mwana libanda et soki oremarke ah. bien mwana nyonso soki akei na kati ya, ya crèche azongi soki na mpe ekosala une semaine donc alela ane kaka oke tike boye azolela ah. puisque azomona neti hmm. boye tike na maboko ya bato bo ye ayebi te donc du coup hmm. soki mwana um, akomi na, na, na milieu wana makambo bakoyebisa ye Po a se sentir à l'aise ata aza mwana muke il faut ko faire attention frère bana mike il capte makambo hein ba capta makambo facilement c'est à dire soki mwana hmm. amoni ke bato mosusu baza baza kolela te kaka ngambo naza kolela au bout d'une semaine ou bien au bout de 3 ou 4 jours ça dépend mosusu basala deux semaines alelaka kaka alors mwana ça dépend bana aussi bana mosusu mpe balelaka bango te hmm. balelaka te ala mwana te hmm. mais nga nga je me rappelle ntango nakendaki classe mbala liboso na na lelaki te mais namonaki ekomaki eumelaki nakomaki mal à l'aise hmm. nazongaka ndako hmm. tuma puisque eza problème hmm. que ça ça pas bana bana mais mwana nyonso tout eza première expérience mwana nyonso asalaka so soki oke na kati toasko na poto oke na kati ya, ya, ya, ya crèche otiki mwana frère nazongi koba chrétien d'abord d'abord un Il faut oyeba que mwana azo kende pa moto oyo oyebi te oyebi état d'âme na ye te oyebi éducation na ye te lelo avec les homosexualités bana donc moto azotangisa bana oyebi genre na ye te puisque avant c'était masculin féminin comment sikoyo masculin féminin puis autre donc c'est à dire ozoyeba te alors il faut d'abord otika mwana na maboko ya nzambe pourquoi puisque dieu garde nos enfants Dieu protège nous dans les d'abord eloko ya liboso pona ba chrétiens déjà Dieu garde nos enfants Dieu mm. protège nos enfants puisque mwana moke na âge wana tu peux pas ya kopesa ba principe oyo soki oke boye soki basali boye kosala boye te eza mpasi mm. ya kocomprendre yo te mais du moins soki mwana sikoyo aza euh, na famille moko oyo basambelaka botiki na maboko ya nzambe na bato bakoya na kokamba ye entre temps bozo continuer n'est ce pas koobserve mwana botala est ce que changement esalemaki Tango mwana abandaki creche est ce que changement ya makasi esalami d'une manière donc negative ou bien positive? Tu vois? Sikoyo wana sikoyo eza que tango ozo tala yango soki omoni que ezo kende mingi na d'une manière negative yo en tant que parent oza na droit n'est ce pas ya ko kende na creche oyeba qu'est ce qui se passe bosalaka yango ndeni? Omona yango kutu meme na ba creche mosusu ba tiaka omoni soki otie parent ovandi wana otali ndenge makambo eza ko se derouler po oyeba qu'est ce qui se passe c'est à dire frère Eza likambo ya ko investir temps. Yango omoni eza eza eza très très très important ce que moi je veux dire ici. Ba famille mingi hmm. education bana ebebaka pourquoi puisque papa salaka maman salaka temps plein temps plein. Boke botiki bana na crèche bo ke misala. Bozwi bana na 16 heures. Oh na 16 heures wana ta bozwi bana boye boke na ndako kolamba kolia kolala mwana alali na tongo bolamuki bokei. Et puis après omona pe dimanche lobo bozo bozo ko temps ya ya kovana na ndako Bokeba ba mangomba na bino boye ekoki kolekisa suba temps après lundi temps donc jour pe donc comment dirais-je semaine pe eye kobanda soit zero c'est à dire boza ko rate epoque moko donc periode moko boyebi episode ya ya kokolisa bana pourquoi puisque vous n'avez pas le temps donc à partir ya wana faut koyeba que soki mwana akomi na kati ya creche bien sur ezalaka pona ko alleger ba famille mais mingi mingi ezalaka pe que ba famille bakoma ba negligent pourquoi puisque pona ye amoni que oui Maintenant sikoyo nako zonga musala nanga ya temps plein ce que je ne refuse pas mais soki olingi oza na bana tu dois avoir le temps pour les enfants sikoyo eloko ya liboso tobandi toyebi ke donc ba cause ya mauvaise education ezalaka d'abord manque ya temps oyo to passer na bana na biso frère à toi. Effectivement, comme nalobaki deja na elobi ba contexte euh, oyo tolobi ba réalité socio-économique yango aussi eza ko jouer vraiment makasi sur éducation ya bana na biso mais soki tokia na domaine kaka bana bana mike a tokoki sur na domaine na biso na Afrique parce que bana Afrique mpe bazolanda biso a tolobi bango ba crèche on a toujours l'habitude parfois ya koconfie bana soit na mama mwa famille tanso na tante tanso na mwana soit na tata mwasi tanso na, na, na bonne comme ndenge ezalaka olobi yango awa azo s'occuper plus na bana là aussi il y a aussi un souci na cadre wana parce que olobi awa makambo ya spirituel tomonaka na afrique bana mingi mpe bazwaka mpe bakindoki lorsque koconfiaka bana na bato mosusu oyo peut-être oyebi beta dame na bango te mais peut-être na niveau afrique wana bon, je crois que baparent bon tanso mama kozwa mpe na temps mais baconfiaka mingi bana na bato ya misala bamembre mosusu ya famille quelque chose comme ça na place na lelo nokoloba bon frère omoni bademon to baesprit mm. ya Afrique mm. na ya poto eza couleur moko sauf que bato baporta bademo wana baœuvraka différemment napesi exemple nalobi ke mm. soki mwana ake crèche il faut kobanda d'abord kotika mwana na maboko ya nzambe puisque place akweyeli toyebi te moto yango aza nani na, na, je me suis mm. limité na ba, na ba, na ba sens ya ba homosexualité tout ça Mais c'est la même chose aussi aza moto ya ba magie ya ba science occulte hmm. c'est la même chose hmm. avec euh, avec Kindoki mais sauf que na forme mosusu ozomona soki otiki mwana oyebi ke otiki mwana epa bonne il faut yeba bonne wana il faut yeba état d'âme na ye il faut kosambela mpo na mwana sadi frère eloko eza importe alike no ono oh babotaka bana te mpo bato mosusu bakolisela yo bana en fait ozomona yamoni mindele mingi hmm. mindele mingi je suis mindele mingi balingaka kobota avant te mpo nini alingi asala carrière apo aboti nsima Ce n'est pas eloko nga na na encourageaka mais bango basala yango puisque bayebi ke baza na temps te ozomona siko biso sikoyo ba africain dans, dans, en, en général hein, mais il y a des exceptions aussi ezalaka ke mutu mm. azobota aza ko tenir compte ya ba ya ba parametre wana te eza na afrique eza na poto omona ke koma niveau moko boye bana bakomi sikoyo neti délaissé ozomona puisque mama ata oza yo moko osalaka mosala Donc je veux dire qu'est ce que est ce que je veux dire oza marie ovanda na ndako osala musala te na Afrique oza na batu bako ko aider yo mais omona que mwana azala makanisi moko eparpiller c'est à dire l'enfant n'aura pas une bonne relation avec yo point puisque azo passer temps mingi na yo te d'où tango akoma na age akoma age ya rebellion po age frère age wana ezalaka Tant comme l'âge, il y a rébellion. Ce qu'on rataki, bah, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, eh. Ekoma pasi mpo o redresser pourquoi puisque akoyokela yo lisusu te eza lokola eza lokola bo tenir en regret te eza lokola mbwa soki ozui mbwa ata aza mechant ndenge nini mais soki oyebi ko dompter dejà aza muke totia neti lion omona ke lion akomi lokola mbwa ou bien akomi lokola niawu puisque aza koyokela yo mais heure moko ekoma maintenant soki osali ka erreur ya muke boye omoni ata asui yo lisusu ozomona bana mpe baza bongo c'est à dire mwana ebongi ozua temps na ye Ata oza na batu bako kipe mwana mais yo moko mukolo mwana o se consacre mingi temps pona mwana na yo, o prier mingi pona mwana na yo, ozala mingi mingi je veux dire vigilant to vigilante pona mwana na yo, mutu nani azo kosola na mwana na yo mingi et puis bon je pense que eza ba biloko oyo eya très important batu ba c'est quand même important mais ce qu'on a famille on la famille monoparentale tant que maman yimoko na bana parce que là ça change un tout petit peu aussi hein ça dit que maman yimoko azana bana ye mwana muke azukola est-ce que pour une maman ou azubokola bana ye bi mwana yimoko Esengeli asala nini? Est ce que aza toujours ko suivre kaka ndenge makambo ozo loba oyo ou alors eza aussi na quelque chose de particulier? Parce que bana oyo bazo kola esika papa na maman bazali na bana bazo kola epa maman ye moko ou bien papa ye moko ezala ndenge moko te. Difference ezalaka. Euh, difference eza munene frère. Tant olobi bana moko ça oui. rappelle mon frère euh, Moleka mbala moko hein, parce oui. qu'il a fait ça je pense aussi à l'eka panayo. yo. Asaki pe émission moko oui, genre oui. wana. Euh, différence eza munene mm. frère. Eza munene. Différence eza mm. munene. nde nalobi um, thème oyo eza ouais. thème moko tellement vaste ok puisque vaste. eza bapoint mingi faut totouche um, oyo ekosala ke ah. ekoyede bandeko mingi au fait par la grâce mm. de dieu toza na bana oyo mpe basi bakomi na age bapusani eh, moke baya na niveau ya bauniversité hmm. tosali mpo na ngai eza deja ndeti mpo na ngai eza lokola ndeti entre guillemin Eh, donc ma référence, référence mm. bien sûr bien que bana nyonso bazala ndenge moko te mais soki mm. nazwaki vraiment euh, euh, mposa ya kosala nini terme oyo eh, puisque ya, ouais. ya, ya, ya un jeune euh, pour ne, pour ne pas mpo na komaske mpe nini na ye genre na ye nabi kaka un jeune ayebisi nga que mm. papa kashisha tu sais pas combien de enfants ya ba famille africaine bazo souffrir pona education oyo ba parents baopesa bango ça ne correspond pas avec ce qu'ils vivent ozomona eza eloko moko déjà avec deux parents eza ja difficile ebongo parent moko frère moko eza parent moko eza très très très très difficile ata mama olingi bana ndenge nini mais Eza pasi ko puisque soki mwana aza kozua balance wana te que puisque eza yo moko mosusu yo papa Lina oyebi yango que mwana ako ya ko asenga eloko yo oboyi ake epa mama ozo mona sikoyo yo ozali ko imagine sikoyo mama aza kaka ye moko to papa aza kaka ye moko mwana aye epa na oboyi akeyi donc avandi na chambre na mi kangeli a se renfermer et puis ainsi ainsi de suite sa sa sa ne ebotaka na kati ya mwana n'est ce pas ba bizali mosusu bafrustration ebele mona mwana akomi na ba eh, na basouci mwana akomi timide donc euh, mambo eza ebele donc bref je pense que hmm. tosola susu dossier oyo euh, so nzambe asali biso grâce euh, voilà. bon, prochainement peut-être que tokomeka kofungola bino mosusu parti ya baage ya likolo mpe ntina ndenge boaa age oyo bokotika ye asala vie na ye n'est-ce pas en tant qu'adulte voilà Voilà. Voilà, vraiment frère, je crois que la dossier mot très sensible là où donc moi cher de poule parce que le baba les a vraiment facilité de tout le bi awa bon, il y a ba situation mingi ya bana poto awa ba maman bazo beaucoup là bana bango moko là ba raison où ils allaient vraiment différentes. Je crois que toko zongela sujet oyo Pona ko parler encore une fois na bana bazali kokola na ba difficultes nionso ba parents baza komona yango, eloko nini ba parents bakoki basala pour que bapesa education ya malamu ya bana na biso et ce qui n'est pas facile na ba contextes socio-economiques ndenge nalobi awa na niveau ya pauvrete egalement parce que omoni na poto tokazali neti neti que tozo vivre bien neti je crois que pauvrete pe eza makasi na communaute na biso c'est très important la pauvrete aussi ezali à la base donc ya education echec ya education ya bana na biso. To developper yango frère, nayebi te soki o comprendre eloko nalobi mais on va developper ça na emission ezali koya. Bien sur frère, donc j'ai bien suivi idee na yo, tango toko kutana mbala sima toko continuer reellement place tosuki pona kotala ndenge Nzambe akosalisa biso. Merci. Voilà, donc entre temps, on va peut-être, comme Badbala ou Landabiso, je crois qu'il y aura des questions, il y aura peut-être qu'on va ajouter encore des choses, na autre, tout le parce que tout le déjà amené, Il ya beaucoup à dire bon ngai ngai ko developper sur la qualité parce que to kende susu na musika il ya beaucoup il ya vraiment beaucoup à dire na o déjà to lobi parce que to fungula na kati mingi te mais bato ba olanda biso je crois qu'il y aura des commentaires ba suba ko benga on va pesa également ba suggestions na bango ba propositions na bango par rapport biso to suto lobi si peuvent encore ajouter parce que Tozalaka ye na monopole ya koloba te que biso toyebi nionso, mais soki bato mosusu mpe aussi bakoki ba completer par rapport à cette education ya bana parce que ezali oyo eza ko toucher biso nionso, moto tout azali concerner en tout cas na dossier oyo. Je crois que ezali debat ezali ouvert, prochainement on va encore revenir sur ça. Merci frère Fashi, nayebi te Kashisha, nayebi te soki oza eloko ya suka pona ko kosilisa cette emission. Vraiment dejà tokomi presque lobi une heure, moi je pense que tosuka nanu awa. Oui. Euh, biso oyo Voilà. tolandi hein, soki ba question mosusu ezali to boyoki makambo mosusu tolobi Ouais. bo comprendre bien te Comme d'habitude bo participer bo komela biso bo benga biso toko zanga te ko repondre bino et puis prochainement tant to continuer lisolo bo comprendre pourquoi ce que to baki to to aborder likambo yo et je pense que euh, ba ndeko yo baza déjà averti ba yebi pourquoi to baki to aborder sujet oyo mais entre temps on peut ba ko se se joindre na biso ne frère alobi s'il y a des questions bo tuna biso à l'avance et puis soki ba cas musupe zali boza ko Komona nango biso peut etre tolobi nanu te okoki pe toujours ko koyebisa biso ko partager na biso pourquoi pas meme otikotila biso ba message meme audio hein par rapport makambo boyoki toko pe ko balancer yango pourquoi pas voilà merci en tout cas frère kashisha merci na bato bolandi biso merci vraiment na fidélité na bino je crois que tozali wana mpo na bino euh, tokokutana prochainement donc na prochain numéro